Guys, karibu sana. Oh my God. Nimefurahi sana kukuona. Na mimi nifurahi pia. Karibu. Na surprise mbili. Na surprise mbili? Mm. Eh, kwa surprise. Na imani zote utazipenda. Ah, I'm ready for surprise. Mbe, mbele unaingia kulia. Ingia kulia. Ah, anakaa mbali kumbe. Si wewe si mara ya kwanza ndio maana. Huko kulia. Yeah. Umejitoa. <laughs> lazima nijitoe kaka. Ah. Yule mwanamke mimi nampenda balaa, yaani nampenda sana, yaani lazima nijitoe. Una hatari ah, brother. Una hatari. <laughs> ndio maana nikakwambia mtafute vile unavyojua wewe, mtafute. afu ulikuwa unaniambia nimekupa kazi yangu. Mm. Haya. Kwa hiyo hapa utanilipa. Nitakulipa. na surprise zake nyingi sana. Yeye mwenyewe kwanza, yeye mwenyewe akiniona atafurahi. Hapa unakunja kushoto. Kushoto. Eh. Taratibu taratibu taratibu. Ah, haya twende. Kuna litairi hapa. Haya twende. Gari yako yenyewe ndefu kubwa unajua gari zetu hizi nazo taratibu. Sasa ni hapo mbele, ushafika ndo hapo, ndo hiyo geti hapo Sumilha. Né? ngoja niweke vitu vyangu sawa. Surprise inaga mara mbili. Direct, nisaidie kuangalia sauti hapa. kwa kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambayo unaifuatilia Tiki TV muda huu, kama ambavyo tulikuahidi, tunakuletea exclusive na hii ni surprise kwa Baby Nai, Nani yupo ndani ya gari na kila kitu ambacho kinaendelea. Baby Nai, mambo vipi? Surprise leo. Eh? Yes. Karibuni. Asante. Uko poa? Yeah, niko poa. Tunakuletea surprise. Surprise gani tena? Surprise utaiona jamani, kweli mshangao. Karibuni. Asante. Afa kilivyo na shida eh? Afu hata kinyumbani nyumbani tu umependeza. Kweli? Yeah. Eh. <laughs> naona naona surprise yetu bado inachelewa. Surprise ya nini? Surprise ngoja kidogo. Nini niambie? Wana Surprise utaiona. Ngoja. wageni? Unavyochungulia <laughs> unaangalia kwa makini kweli. Umeletewa gari kwani wewe si Hatimaye bebi naye aletewa gari. bebi naye aletewa gari wapi? Ngoja kwanza. Surprise nzuri na kubwa. Yes. Ambayo mwenyewe tu utaijua ni surprise. Sasa ngoja subiri kidogo. <laughs> Hatimaye tumefika sasa. Nafurahi sana kufika. Unatabasamu? Eh? Umekubali? Uh, eh, kwa surprise, big surprise. Sawa sawa. Yeah. Karibu. Nice, karibu sana. Oh my God. Welcome. Nimefurahi sana kukuona. Na mimi nimefurahi pia. Karibu. Na surprise mbili. Na surprise mbili? Mm. Eh, kwa ni surprise. Na imani zote utazipenda. Ah, I'm ready for surprise. Surprise ya kwangu ya kwanza. Naomba nikupe maua. Oh, thank you. Thank you. siku nyingi maua. <laughs> Asante. Unajua kaji gani nimekupa maua? Yeah. Kwa sababu nakupenda. Thank you, nashukuru sana kwa upendo. Nakupenda pia na asante jamani, asante mm. kwa kuja, sikutegemea. Utakuwa umejiandaa pia kwa surprise ya pili? <laughs> Yeah, nimejiandaa. Surprise ya pili najua itakufurahisha kuliko hata hiyo ya kwanza. <laughs> I say, no surprise kweli. Okay, I'm ready for surprise ya pili. Fumba macho. Hmm. Pia fungua nyumba gari. Eh? Ifumbabacho? Ifumba macho. Ah. Mm. Unaona hapo? Naona no, no, sioni. Sure? Mm. Unaona? Sioni. Au ningeuke hivi kabisa. Mm. Hapo imekuwa vizuri zaidi. Jamani, sije kacheko. Fungua macho yako. Hii ni surprise yangu ya pili kwako. Nahitaji mkuoe mke wangu. Baby Nai? No. Baby Nai? Sikia, sikia nikwambie samani, samani kidogo. Sikiliza. Kelvin please. Nimemwita hapa aje tujue tujuane, tufahamiane, tujuane vizuri. Maswala maswala ya pete. I know unajua nimevaishwa pete juzi tu lakini sikuolewa ila, ila hayo sasa hatukukubaliana. Mimi sijui nyinyi mlikubaliana nini, na uliniomba mawasiliano na mkawa mnawasiliana. Yes, lakini mimi nahitaji kumjua, simjui vizuri, sijui familia yake na vashoje Pete, hakuna mamangu, hakuna ndugu yangu yoyote. Tatizo nini? Hapana, mimi tulishaongea, na kuja huko. Mm, Tunawasiliana kabisa, mimi nakuja. Yes, uliniambia unakuja lakini sijajua kama utakuja kunivalisha pete, hata alama pete yangu nyingine ambayo nilovua. Sawa sawa, lakini mimi sijaje kwa sababu hiyo. Mimi nimekuja kwa sababu mimi nataka kukuoa. Hapana, ni yangu kubwa mimi ni kukuoa na ndio maana nimekuja hapa na pete. Nilihitaji nilihitaji nikujue. Siwezi kuvishwa pete pasipo baba yangu, pasipo mama yangu, pasipo ndugu yangu yoyote. Come on. Baby nice, samani kidogo. Subiri. Samani kidogo. Samani kidogo. Basi heshima hata kinachokuuliza ni kipi bibi? Mbali Mpaka hapa kwa sababu nakupenda. Mimi nimetoka mbali. Mr. Baraka nikuombe usogee huku kidogo tukusikie sauti yako. Nimetoka Tandaimba Kevin. Mimi nimetoka mbali, nimekuja kumfuata huyo mwanamke mpaka huku. Mimi sio chizi. Nimemfuata huyo bibi naye. Alafu mimi nimenunua vitu kwa gharama na mimi nataka kuishi naye huyo mwanamke. Shida nini sasa bibi naye? Shida nini? Tatizo nini? Shida nimevalishwa pete na sikuolewa. Enough. Bibi Nai, samani kidogo, kitu kimoja tusikilize. bibi Nai, Bibi Nai, samani kidogo. Sikiza, na asante, na asante. Nilihitaji yule haje ili tupate kujuana vizuri, lakini sikuhitaji mimi surprise za hivi za kuvashana pete. Alama hii ya pete hata kufutika haijafutika, nimevaa pete pasipokuwa na ndoa. Sasa masuala ya ndoa yanatoka wapi? Simjui. Kwani kwenye pete ndo tayari umeshaolewa baby? No, siwezi kuvalishwa pete ki ki ki ki, nani kiuniuni hivi. Siwezi kuvalishwa pete kiuniuni hivi. Siwezi kuvalishwa pete kiuniuni. Samahani kidogo. Samahani kidogo. Yaani Umedo oh. Mr. Baraka, samahani kidogo samani kidogo, sikiliza basi kidogo, samani, ah, sikiliza, sikiliza, sikiliza, sikiliza, wewe tunaheshimiana Baraka. Sikiliza basi. Nakuomba kitu kimoja. Sikia basi Mr. Baraka samani. Mm. Unaonekana una hasira sana. Tuliza jazba kwanza. Sawa, sawa niache, sawa niache. Sikiliza basi. Niache kwanza. Sawa nimekusikiliza kidogo. Na, na, na, na kuomba kitu kimoja tuzungumze kidogo tu. Kitu safari yako ilivyokuwa na kila kitu ambacho ulichukua mpaka sasa hivi hatua iliyofikia. Mimi nimeongea naye na tulikuwa tuna chat kabisa, tuna chat zaidi ya wiki mbili kwamba mimi nitakuja huku na ni, ni tayari ni mwanamke ambaye tushapanga malengo tayari, niko naye kuna future cha, fulani ambayo tushatengeneza. Kwa hiyo mimi sio chizi Kevin, mimi toka Tandaimba, unajua hii gari natumia mafuta shilingi ngapi mpaka kufika hapa. Mimi nimekuja, tuna mipango yetu kabisa, sio kama mimi chizi, ndio maana nimekuja huku. Au, au kuna kitu ambacho ulimkwaza? Mimi hamna kitu nilichokwaza. Mr. Baraka. Baraka. Nah. Kwa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV, ambacho kinatokea hapa ni kitu ambacho mimi si, sikielewi. Naomba nikuombe kitu kimoja. Sawa. Hata kama mambo yameenda tofauti na ambavyo ulikuwa umepanga, usio uondokaji mzuri. Sawa, wewe unataka niondoke kwa staili gani? Pengine hata ungesubiri. Mbona yajasubiri? Mbona yajasubiri? Mimi mimi nimekuwa namuuliza pale shida nini? Mbona yajaniambia? Kevin, mimi niache niondoke bwana. Sikiliza basi naomba niangalizie nyuma huko kama naomba niangalizie nyuma huko. Mimi nataka niondoke. Siwezi kukaa mimi hapa. Siwezi kudhalilika mimi na mipango yangu. Kwani unadhalilika una, una kuna nani zaidi ah, ya Tiki TV na bibi na Sawa, mimi sawa. Mimi kwanza wakati nakuja huku mimi ya, yani nimetaka tu unilete, sikutaka masuala sijui ya mambo yawe mengi hapa. Mimi nataka unilete tu, sio masuala kunirekodi au kunifanya mimi mambo gani. Mimi sipendi bwana. Na, na surprise hiyo nyingine ya pete ambayo umeifanya, hata mimi mwenyewe pia nilikuwa siijui. Sawa, mimi nimefanya surprise ya pete kwa sababu mimi nataka kumoa yule Kevin, nakuheshimu, naomba ushuke ndani ya gari. Nakuheshimu, naomba ushuke ndani ya gari. Ila Mr. Baraka umetupa lift ya kutuleta hapa. Sawa, nimewapa lift lakini kuondoka nitaondoka peke yangu. Kumbe ndo una hasira kiasi hiki. Ua hili linabaki, si ulikuwa umeshamkabidhi? We ua kila kitu mpe, kwangu mimi havinisaidii hivyo, achana navyo. Na pete unaondoka nazo? Pete we, pete mimi naondoka nayo, nitapata mwanamke wa kumpa. Unagonga huko? Hapana, siwezi kugonga. Ngoja subiri basi kidogo mimi nitoke. Kwa sababu ngoja nishushe na vitu vyangu. Huwa mimi nakuachia huwa lako. Au kinalo tu nimkabidhi. Nifungulie, subiri basi kidogo Mr. Baraka tafadhali. Unachokifanya ni kitu ambacho kigumu kueleweka. Naam, kwa heshima yako tu, Naam. lakini bila hivyo tungegombana sana. Naomba nifungulie huko mimi niondoke, sawa? Tutaonana kama siku nyingine, lakini mimi ah, hapa sasa hivi nimechanganyikiwa. Niache kwanza, niache Kwako mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV, kinachotokea hapa ndo kama ambavyo mwenyewe unajionea ya. Alafu mchungwa una miba umenichoma. Director ya leo kiboko, ule tufunge geti la watu. Asante kwa wewe mtaalam mjanja ambaye unaifuatilia Tiki TV, pamoja na kwamba mambo yalivyoenda sivyo ambavyo tulivyotarajia. Tumesikia kutoka kwa Baraka Michael kutokea Tandaimba. Awali katika mara ya kwanza ni miezi, ni miezi kadhaa ilipita, tukasikia kilichokuwa kimetokea na hivi leo alikuja na hivi leo akatakiwa kuja na tumemleta mpaka nyumbani hapa, lakini yanayojiri ndo haya ambayo sisi tunakuja kuachwa hapa. Tutazungumza pia na Baby Nae kujua yanayoendelea kwa ukaribu zaidi, pamoja na kila kitu, kujua nini kilichotokea ambacho umejionea, siri iliyokuwa nyuma ya pazia pia tuweze kujua. Baraka Michael kaondoka, kuna wala Baby Nae limebaki pale, tunalichukua na nitakwenda kuzungumza naye kusikia mawili matatu kutoka kwake Baby na. Sama na kuomba samani kidogo tu. Ua lako ili hapa kwanza ulilidondosha. Nikuombe kitu baby kwa heshima yako tafadhali. Sawa watazamaji na wafuatiliaji wa Tiki TV walikuwa wanatamani kujua kinachoendelea. Hiki ndo ambacho unataka kiishia hapo, ndo taswira au picha ambayo unataka ijijenge katika mioyo ya Watanzania na wasiokuwa Watanzania wanaokufuatilia katika kona za dunia? Kelvin, naomba vizuri. Nimetafuta mwanaume sawa, mwaka jana nimetafuta mwanaume, nimetafuta mwanamume, matokeo kangaja kamtangaza mwanaume. Rafiki, unajua nilimtangaza mwanaume, niliita press kubwa, na wewe pia mike yako ilikuwepo nadhani unakumbuka. Nikapata mwanaume ambaye akaja kunivalisha pete mbele ya ndugu zangu na wazazi wangu, nadhani unajua. Nimeolewa, nimeolewa, sijaolewa. Yes, ananipenda ndio, hajachoka kunifuatilia ndio, lakini nilihitaji hata angalau nimfahamu. Sikuhitaji aje sijui pete sijui nini, hapana bado nina alama ya pete ambayo bado alama ya pete hapa haija hata kufutika hajafutika, na sijaolewa na kiu yangu ilikuwa kuolewa, lakini iko wapi? Imeishia tu kwa historia. Sijajua kama atakuja kunifanyia surprise kama hii. Nilijua tutakaa tutaongea, anijue vizuri, nimjue vizuri, ajue wazazi wangu, tujuane. Sikutegemea kama hata kuja na pete. So sorry, najua mi nanua kwa gharama, lakini kwa sasa hivi hapana. Nilihitaji kumfahamu angalau kidogo, sijui unajua, sijui hata jina lake, hata jina lake silijui. Okay, sijui hata jina lake, sijui Baraka nani, sijui. Kwa hiyo nilihitaji tuwe karibu kwanza, sihitaji kufanya makosa nilofanya mwanzo ila usilie sana sasa. Pole. Inatosha basi, inatosha. pole sana bibi. Asante, inatosha. Kwa, kwa kilichotokea mimi naamini kwa imani yangu naamini nitampigia simu, atapokea. Akipokea sijajua maongezi yatakuwaje, lakini unatamani nimwambie kitu gani? Kwanza una namba zake pia unaweza ukazungumza naye, lakini kwangu mimi nimwambie kitu gani? Kwa sababu mimi nimebaki, lazima niwe na kile ambacho kiliendelea mwambie nahitaji kumfahamu. Upo tayari kuolewa? <laughs> mwambie nahitaji kumfahamu, sio kuolewa. Mm. Yeah. Lazima nimfahamu. Kwa mwanamume wa kwanza nilikurupuka, sihitaji kurupuka tena. Yeah. Anaweza kawa kaonesha ananipenda ananipenda, huwezi jua ndani yake nafsi. Naogopa sana wanaume sana, kwa hiyo mwambie, mwambie so sorry Najua pete amenunua kwa gharama, ni sababu ile, lakini asiachaishie tu. kila japo ungeipokea hapana, usingekubali akuvalishe ukaipokea. Ya nini sasa? Ya nini? Naipokea ninaweka chumbani au faili? Hapana nitaka kweli, kwa sababu ni mtu amevumilia, japo amesikia na mwanaume sio maana kuolewa, lakini bado hajakata tamaa, akanifuata tena, nihitaji angalau nimjue vizuri nijue tu vizuri, hawezi kunivasha pete kiuni. Mi na wazazi na ndugu, hawezi kurupuka tu kunivasha pete ya nini? Pana kama huyo wa kwanza tu nivarisha mbele ya wazazi wangu na hajafunga ndoa, je, hii au wewe ndio shahidi? Ulikuwa wewe ndio shahidi? Wewe ndo shahidi karibu. Mimi nimekuletea surprise tu. Na kuna surprise ya hivyo. Na mimi nilikuwa sijui kama ana, ana pete. Hapana, siwezi. Sasa kwa tena sina sasa hivi pete. Sasa baby nai kwa ufupi kabisa. Ni ni vitu gani ambavyo unavizingatia kabla ya kuingia kwenye ndoa kwa sasa? Kwa sasa hivi nahitaji mwanamume mbio zaidi. Ya kabla sijaingia kwenye mahusiano. Nikaenda hata miaka miwili na mitatu. Nikishamjua yes nitafunga ndoa. Sitaki kulipo kama mwanzo. Miaka miwili mitatu itakuwa unafanya zinaa baby naye. E, pote la pote lakini mjue. Sitaki tena hadi inatangazwa ndoa, si mara mwanamume anakuja afunga siku anaisha kupotea. Kwa hiyo sasa inahitaji mwanamume nimjue. Sitaji mwanamume kurupuka. Kwa ulichomfanyia uone kama umemkwaza? Mm. Uh, unapoenda sehemu kwenye kuomba kuna mawili. I think unajua. Kukubaliwa kukataliwa Sidhani kama nimemkwaza lakini anaelewa. Hata huko kichwani kwake naisi wakati anakuja alinahisi alikuwa anajua kwamba bibi naweza kanikubalia au kanikataria So katika katika mechi matokeo yote mawili lazima yawepo. Kwa mwambie tu samahani sana, mimi mwenyewe nimegafirika. <sighs> Hivyo. Nikushukuru sana Baby Nai, niwashukuru watazamaji wetu ambao mlikuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa interview hii, japokuwa nitatamani kujua kitakachoendelea. Sitaki kuamini kama kitaishia hapa, sijui, ila nitatamani kujua kitakachoendelea. I think kimeshaisha. sidhani kama kuna kitu kinaendelea. Maybe kwake yeye labda ile pete akaenda akamvalisha mtu mwingine, lakini kwangu hapana. Ila kama atakuja tuendelee, nimfahamu vizuri. Ah, I'm ready. Sawa sawa, nikushukuru sana kwa muda wako. Thank you. Nikupe pole pia. Mmenifanya surprise sana. Nashukuru kuniharibia siku yangu anyway fresh. Hatuja kuharibia bibi naye tusamehe. Tukushukuru wewe mkali na mjanja ambao unaifuatilia Tiki TV muda huu popote pale ulipo katika kona ya dunia.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 Atarudi kama nani? Kama alivyokuja leo. Na pete? Itategemea sasa. Akija akitaka nimfahamu vizuri. Yeah. Aki, mfahamu vizuri na maana ataruhusiwa kuja na pete sasa. mfahamu yeye, lakini sio mwaka huu wala mwakani. Pete tutavalishana tu huko mbele safari. Yeah. Nikushukuru sana. Thank you. Nashukuru sana wafuatiliaji wetu wa Tiki TV. Hapo